şeytan Allah Azze Celle'nin varlığını, birliğini, onun üstünlüğünü anlatmaya başlıyor şimdi. Elbette ki cinler Allah Azze Celle'nin kendilerini yaratmış olduklarını biliyorlar. Ancak Allah Azze Celle bir imtihanı ilahi onları da uzak bir noktaya gönderiyor. Uzay derinliğine. Uzay bugün gördüğümüz manasıyla tek bir uzaydan oluşmuyor birden fazla uzayın bir araya gelmesiyle uzaylar topluluğundayız bizler. Dolayısıyla cinler bu manada bir başka uzay mekanı 8. uzaydalar. Ve o uzaydan pek de çıkmalarına izin verilmiyor. Cenab-ı Hak şeytanı görevlendiriyor ve ona cinleri eğitmesi için mühlet veriyor. Ama en başında söylemişti Cenab-ı Hak onların nefai ilahi olmadan Cenab-ı Hak takdir etmeden hakiki bir imana kavuşamayacaklarını ifade etmişti. Şeytan onları hakikate ulaştırmak için öncelikle ibadet etmeyi, Rabbinin varlık ve birliğini öğretiyor. Bu öğretim aşamasında öncelikle secde etmeyi öğretiyor. Ne kadar ilginçtir ki Rabbimize secde etmeyi öğretiyor şeytan. Ee, sadece ona secde edilebileceğini beyan ediyor. Elbette ki şeytanda olduğu gibi cinlerde de nefis var. Bir türlü yola gelmiyorlar. Evet işlerinde iman edenler var. İşlerinde bazen iman edenler, sonra dönenler, bazen ibadet edenler, etmeyenler var. E biliyorsunuz cinlerin dişileri var, erkekleri var. Evlilikleri, bu çoğalmaları söz konusu. Hem yalandan hem de şehvetten bir türlü cinleri alıkoyamıyor şeytan. Her seferinde yalan söylüyorlar, şehvetlerine düşkünler. Dolayısıyla e, bu söylemiş oldukları ve yapmış oldukları fiiller şeytanı oldukça zorlamaya başlıyor. Yalan onlarda öyle bir noktaya ulaşıyor ki artık evlatlarına da bulaşıyor. Yani çocuklarına bulaşıyor. Çocuklar akıl almaz yalanlar söylüyorlar. Ve bu yalanlar e, onları çoğu zaman da Rabbimizin varlık ve birliğine hakikat ve hikmetine ters gelecek söylemler söz konusu oluyor. Hatta bu süreçte kimi zaman Mikail aleyhisselam gelip şeytana uyarıyor ve bu yapılmış olanların sonunda Rabbimizin gazabına uğrayabileceklerini beyan ediyor. Ancak bu uyarılara karşılık şeytan her seferinde onları yola getirebileceğini iddia ediyor. Ee, Onlara başta söylediğim gibi izin verilmemişti. Bu 8. uzaydan çıkmamaları emri verilmişti ancak onlar bu uzaydan çıkmaya başlıyorlar. Şeytanın da Allah Zülcelal'in verdiği belli imkanlar var. Emir veriyor, koruyor, cezalandırıyor hatta. Ama bütün bunlara rağmen yani kendilerine ait bugünkü anlayabileceğimiz tabirle bir şeriat söz konusu. Ama bir türlü hiçbir şey olmuyor. Tabi Burada bir soru gelebilir insanların akıllarına ya cinler e, çeşitli yiyecekler yiyorlar. Orada bu yiyecekler nelerdi diye. Henüz cinlerin böyle bir yeme alışkanlıkları kendilerine takdir edilmemiş. Onlara yeme alışkanlığının veriliş aşaması Üçüncü aşamaya geldiğimizde göreceğiz. Cezalandırıldıktan sonra yemeye, içmeye mecbur bırakıldılar. Sekizinci uzayda serbest moleküler düzendeki yapıyla, hani bugün tabiriyle hani nasıl ki uzaya giden astronotlar e, hapla besleniyorlar kimi zaman öyle ifade edebilirim anlaşılabilir olsun diye. İzinleri olmadan diğer uzaylara geçenlerken, levh-i mahfuza doğru gitmeye başlıyorlar. Biliyorsunuz bu Kur'an-ı Azimüşşan'da da beyan edilmiştir. Ve melekler onlara e, ateş uzatıp ateş e, topları atarak Kur'an'ın ifadesiyle e, onları geri gönderiyorlar. Ancak onlar lefte garip bir şeyle karşılaşıyorlar dünya yazısını görüyorlar. Dünyanın yaratılacağını, dünyanın daha doğrusu var olduğunu ve o varlık içerisinde bir e, insanın takdir edileceğini görmeye başlıyorlar. E, bunun üzerine Cenab-ı Hak onlara e, cezalandıracağını beyan ediyor ve şeytan bu esnada Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya başlıyor ve 7000 yıl boyunca secdede kalıyor. Allah Allahu Zülcelal bu 7000 yıl boyunca şeytana uyarıyor ve 7 defa şeytanı reddediyor. Senin duanı kabul etmeyen bu şekliyle zira cinler e, e, kendilerine verdiğim sözü emri tutmadılar. Bana verdikleri sözleri yerine getirmiyorsunuz. Onları adam etmen mümkün olmadığı görülmüştür şeklindeki beyanatını sunuyor. Öz ifadesiyle ibarelendirmeye çalışıyoruz. Sonuçta şeytan bir daha bir daha inatçı bir yapısı da var. Nefsimiz aynen böyle çünkü. 8. talebiyle beraber dünyaya göç etmelerine izin veriliyor. Çünkü şeytan diyor ki ya Rabbi onlar dünyayı o kadar çok böyle gözlerinde büyüttüler ki e, dünyada bir şeylerin olacağına o kadar çok inandılar ki eğer sen onları dünyaya göndersen, dünyayı bir görseler, orada ki güzelliklerden haberdar olsalar çünkü şeytan da onlarla beraber dünyanın mahiyetini öğreniyor sonuçta. Diyor ki o zaman e, daha daha iyi bir kul olacaklardır sana. Bu arada şunu da belirtmek lazım. Şeytan levh-i mahfuzun tamamına hiçbir zaman e, görebilmiş değildir. Mikail Aleyhisselam'ın emriyle hep perdelenmiştir. Bu da enteresandır. Kendine bağlı olan cinler, kendi emir altındaki cinler ondan çok daha fazla levh-i mahfuzu görebilmişlerdir. Şeytan zaten levh-i mahfuzu görebilmek için kimi zaman sonrasında, isyan sonrasında, henüz şeytanın isyan aşamasına gelmedik e, o sürece kadar e, o süreçten sonra cinleri de görevlendirmiştir. Gidin bakın Rabbim ne yazmış bu meseleye diye. Tabi cinler de biliyorsunuz Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam'a gelene kadar düşüyor düşüyor düşüyor en son orada iptal seviyesine kadar geliyor. Cenab-ı Hak bu inada karşılık gene rahmet ilahiyesi ve merhametiyle şeytana diyor ki tamam al cinlerle beraber 8. uzaydan çık ve dünyaya git ancak oradaki yiyecek ve içecekleri oradaki hayvanat olacaktır veya hayvan kemikleri olacaktır. İşte yanmış şeyler olacaktır vesaire. Dolayısıyla cinlerin dünyadaki ikinci e, kendi hayatlarındaki varlıklarındaki ikinci yaşamları dünyada başlıyor ve dünyadaki kenar dağlara indiriliyorlar. Çünkü Nuh Aleyhisselam'a kadarki süreçte dünya henüz çevresi suyla kaplı tek bir kıtadan meydana geliyor sonraki süreci inşallah Nuh Aleyhisselam bölümünde ifade etmeye çalışacağız. Şimdi burada ikinci o hayatları başladı ancak şeytan Rabbimizin kapısından kovuluncaya kadar hep cezalandırıldılar ve burada mükellef tutuldular. Ve bu mükellefiyetleri çerçevesinde peygamberleri e, kabul etmeleri kendilerine söylendi. Gönderilecek bütün peygamberleri ve bu e, peygamberlere iman ederek yaşayabilecekleri ifade edildiği. Dünyadaki bu yaşamları Hz. Adem Efendimizin toprağının toplanma emrine kadarki süreçte şeytanın Rabbimize e, sürekli verdiği sözlerle kah bozgunculuk çıkararak kah iman ederek devam etti. Tabi Allah Azze Zülcelal onları dünyaya gönderirken onlardan almış olduğu en büyük ahit Sizlere bir uyarıcı geldiği zaman o uyarıcıyı kabul edeceksiniz sözüydü. Burada şeytan da bir şeyleri anlamaya başladı desek tabiri caizse yerinde olur. Zira şeytan sadece ve tek uyarıcının, tek yöneticinin, tek üstün olanın kendisi olduğunu düşünüyordu. Ve o üstünlük mahiyetiyle bir başka uyarıcı kim olabilir diye düşündüğünde hep aklına Mikail aleyhisselam geliyordu. Tarih boyunca da Mikail aleyhisselamın en sevmediği haşa melekelerin başında Mikail aleyhisselam gelir. Her ne kadar onu hakka ve hayra döndürmüş olsa da ve Mikail aleyhisselamın bu uyarılarına karşılık Cenab-ı Hak Mikail aleyhisselam ya Mikail sen onu uyarsan da o seni anlamaz o seni dinlemez, o sana uymaz sözünü söyler ve hatta Kur'an-ı Azimüşşan'daki bir ayet-i kerime var biliyorsunuz. Onlar kördürler, sağırdırlar, işitmezler, anlamazlar, kalpleri mühürlenmiştir babında söylenen ayeti kerimeyi hatırlarsanız eğer bu söz Mikail aleyhisselama şeytan için söylenmiş, nefis için söylenmiş bir sözdür. Ancak sonrasında küffar ehli kafirlerin de varlığıyla yeniden Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edilmiştir ki insanoğlunun da nefsine uymasıyla şeytanın galebe çalıp ona da uymasıyla beraber nefsinin galebe gelmesiyle bir topyekün e, bir isyan söz konusu olduğunda da aynı süreci şeytanın yaşadığı gibi insanın da yaşayabileceğini işte o andan itibaren hayvandan aşağı bir pozisyona ne yazık ki düşeceğini ifade eder. Efendim cinleri kısaca bahsettik yine yerinde bir çerçevesinde. E şimdi diğer alemlerde neler olmuş, diğer alemlerde neler yaratılmış onlar da siyer bir çerçevesinde kısaca beyan etmekte fayda var. Ama onu bir sonraki derse saklayalım. Şimdilik kalın sağlıcakla.